Ну, еще молоко. Оно тут везде долгоиграющего, нормального молока тут нету. Например, в таком продается только сладкое? Ну, сказ... ну нет, вообще тоже, но есть вот темное, это детское молоко. А тут я, короче, в магазине была, они, знаешь, прям вот так покупают. Да-да-да, наборами, вот наборами. Воду они покупают постоянно. Я еще думаю, типа, почему они покупают наборами, она уже испортится, а фиг того. Мне кажется, потому что они всегда закупают типа, много. Вот, Оказалось, да. то, что Lidl это вообще самый большой магазин, это как бы у нас Польше там, не знаю, каждый магазин такой. Да. И причем на одной улице по 5 штук таких. Ой, я уже была в магазине э, большом перед э, выходными. Там столько людей, там очередь просто километров. Там, там вообще да, всегда люди. Все же закрывается в воскресенье, в субботу, и просто там люди, наверное, на два дня вперед закупаются, и очень много людей, и большая очередь, большая дорогая. Вода, естественно. Я тут вообще не покупаю воду, я ее из-под да э, я кипячу, кипячу. Ну там, знаешь, типа, вот эта двухлитровая стоит 20 центов. О, нормально. Ну Макарошки. Макарошки. И вообще ей попалось два молока. Или удачи у Да, э, удачи у Пом. Здоровый образ жизни. Название картошки типа Pomme de это как его, яблоко, земляное яблоко, прелестно. О, да? Да. Прикольно. Чаек, это какой? Зеленый? А, черный, черный. И вафельку, которую я откусила, она, она должна быть вкусная, но она не вкусная, да. Нет, наоборот, она капец сладкая. А я не просто не сладкое. Все слишком сладкое здесь. Да. Нет, люди. Я, как обычно, короче, прочитать нормально не могу. А, ручка с вот этой компанией. Да, в общем, это добрые люди, которые пытаются нам помочь выжить в этой неловкой... Ловкой? Неловкой. Не... <laughs> Нелегкой. Ситуации. Вот. Ну, короче, на самом деле очень круто, потому что у нас в нашем EGP нашем вузе в моем ничего такого нету и никогда не было. Европа... В Казахстане я тоже могу сказать то, что не в многих университетах что-то дают. Но в Польше нам давали тоже много всего. Сегодня, например, э, праздник Тулстый Чварток. В университете у нас всем раздают пончики. И все вам понравится. А, да. Потому что, по идее, это первый раз, когда мы снимаем. Это не по идее, это первый раз, когда мы снимаем. Ну, в дальнейшем, я думаю, мы расскажем о том, как мы сюда попали, что мы тут делаем, и поснимаем Францию. Пока! Пока!